اهلا بيكم في تاني فيديو في سلسلة الحلويات الجزائرية النهاردة هنعمل تشرك الجزائري وده بيعتبر اساسي على سفرة العيد في الجزائر هو عبارة عن حاجة شبه البسكوتات بس بيبقى مقرمش ومورق ومحشي بحشوة سوداني وده بيميز الطعم وبيخليه مختلف عن اي حلويات تانية اجهز اول حاجة المواد الدهنية عندي كوباية من السمنة الدايبة هبردها بربع كوباية من الزيت عشان ما ينفعش استخدمها سخنة وأحطها على جنب أحضر البولة اللي هعجن فيها وأنخل فيها 3 كوبايات من الدقيق الفاخر لازم أستخدم نفس الكوباية اللي هعاير بيها كل حاجة ويفضل لو تكون كوباية عيارية وأنخل عليه معلقة كبيرة من السكر البودرة وأضيف لهم ربع معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة فانيليا وأقلب المكونات الجافة بالشكل ده وبعد كده أضيف السمنة والزيت اللي حضرتهم في الأول وبإيدي كده أبدأ أخلطهم مع المواد الجافة كويس زي ما احنا شايفين كده العجينة سايلة وملزقة بس ما تقلقوش ولا تزودوا دقيق نهائيا الغريب بقى اننا هنلم العجينة بماء زهر هي دي اللي هتبرد السمنة وتساعد في العجينة تلم نفسها وهنحتاج حوالي نص كوباية من ماء الزهر أضيفها على 3 أو أربع مراحل وألم العجينة بإيدي انا ما حبيتش اقص الجزء ده علشان تشوفوا بنفسكم العجينه وهي بتتلم واحده واحده من غير ما ازود دقيق ولا حاجه ملمس العجينة قريب قوي من عجينة بلح الشام بتبقى طرية قوي بس مش بتلزق خالص أكور العجينة بحيث كل كورة يكون وزنها 30 جرام واعمل العجينة كلها هتعمل لي سبعة وعشرين قطعة وهيتبقى حتة صغيرة خالص وأغطي الكور ب stretch وأقفل الاسترتش حوالين كل كورة بحيث ما يدخلهاش هوا خالص وأسيبها ترتاح ساعة بعد ساعة هحضر الحشو هو عبارة عن كوبايتين من السوداني المحمص المطحون وكل ما يكون أنعم في الطحن كل ما هيسهل عليكم الاستعمال وأضيف له نص كوباية من السكر الناعم مش السكر البودرة ومعلقة صغيرة فانيليا وأخلطهم كويس قبل ما أضيف معلقة صغيرة من السمنة وهعجنه بماء زهر لحد ما يبقى سهل ألمه وأشكله بإيدي زي ما احنا شايفين كده اخد كرة من العجينة واعملها على شكل ورقة الشجر بحيث تبقى رفيعة من الطرفين وعريضة من النص وأفردها رفيع جدا بالنشابة وأحط جواها حشو على الضلع الصغير والحشو برضو يكون رفيع من الأطراف وعريض من النص وابدأ ألف العجينة على الضيق وألفها على شكل حدوة كده أو هلال وأرفع النهايات شوية عشان تبقى أقرب ما يكون من شكل الهلال هنعمل مع بعض واحدة تانية عشان تاخدوا بالكم من الخطوات أكتر وأرصهم في صينية مدهونة أو مبطنة بورق زبدة أو مفرز سيليكون وأسيب بينهم فراغات مناسبة هو مش هيتضاعف في الفرن بس هيريح شوية وأسيبها ترتاح 15 دقيقة بعدين أدخلها فرن 160 درجة لحد ما تحمر من تحت أولع عليها الشواية عشان تاخد لون دهبي من فوق كمان بعد ما أطلعه من الفرن أسيبه يبرد خالص وبعدين أحضر السائل اللي هلزق بيه السكر عليه هحتاج نص كوباية من ماء الزهر ومعلقتين ونص كبار سكر بودرة أدوب السكر وبعدين أضيف معلقة صغيرة من الدقيق وده اللي هيساعد في لزق السكر على التشرج كويس اتأكد ان الدقيق داب كويس عشان ما يعملش اجزاء مكلكعة كده يبقى طعمها مش حلو واخد واحدة من اللي اتشرك الفها مرتين في السائل دوت واحطها على شبكة تصفي واكرر الخطوة دي على خمس او ست وحدات قبل ما اغطيهم بالسكر بس ما كترش عن كده عشان المية هتنشف من عليهم وفي طبق واسع أنخل سكر بودرة كمية مش قليلة زي اللي قدامنا في الفيديو كده وأرص الشرك اللي كنت بلاه وأنخل عليه سكر بودرة من فوق بحيث يتغطى كويس جدا بالسكر تقريبا يكون مدفون في السكر وأكبسهم بإيدي كويس جدا وأسيبهم في السكر 15 دقيقة هنحتاج من كيلو لكيلو ونص من السكر البودرة عشان نغطي كل كمية الشرك اللي حضرناها وبعد ما يعدي 15 دقيقة هبدأ أطلعه من السكر وأشيل السكر الزيادة بصبعي كده بالراحة عشان طبقة السكر اللي عليه ما تتكسرش وتقع أشيل بس السكر اللي مش لازق في حباية التشرك نفسها وبكده خلصنا التشرك المسكر المورق اللي جماله ما يتوصفش جربوه وقولولي رأيكم فيه ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة عشان نكمل سلسلة الحلويات الجزائرية مع بعض